देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है हाँ, यहाँ ये सब नेम है ना तो नेम में फॉर्मूला कैसे लगाओगे अब इसको काउंट करना है तो काउंट फॉर्मूला लगा लें तीन फॉर्मूला सिखाऊंगा एक ठो काउंट एक ठो काउंट ब्लैंक और एक ठो काउंट ए तीनों सिखाएंगे ठीक है तीनों में क्या क्या है देखो जब इज इक्वल टू से कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट होगा ठीक है अब ये क्वेश्चन पूछता है कि कोई भी फॉर्मूला एक्सेल में किससे स्टार्ट होगा तो किससे स्टार्ट होगा हाँ कभी कभी प्लस लगा करके भी फॉर्मूला स्टार्ट कर दिया जाता है लेकिन आप ये आंसर में बोलिएगा कि इक्वल्स टू लगा करके ही फॉर्मूला स्टार्ट होता है देखो प्लस लगा करके भी स्टार्ट कर दिए अब ये काउंट कर देगा इन सबों को ना हाँ देखो ये पूरा सेलेक्ट कर लिए हम ब्रैकेट को क्लोज किए एंटर किए ये देखो ये तो जीरो बता रहा है जीरो बता रहा है ना क्यों बता रहा है क्योंकि काउंट फॉर्मूला केवल नंबर्स को काउंट करता है ठीक है टेक्स्ट को नहीं काउंट करता ये टेक्स्ट लिखा हुआ है ठीक है तो टेक्स्ट को तो काउंट करेगा नहीं तो फिर टेक्स्ट के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा काउंट ए तो यहां लिखो count C O U N T count A देखो ये काउंट ए आ रहा है काउंट ए ले लो अब इन सबको ले लो काउंट करो तो कौट हो है ये तो गिन सकती हो ना गिनो बारह है ग्यारह है कि बारह है ग्यारह है ठीक है देखो ग्यारह आ रहा है अब यही फॉर्मूला काउंट वाला इस पर अप्लाई करते हैं क्योंकि इसमें तो एक ही वर्ड है ना तो इस पर तो अप्लाई हो जाएगा क्या नहीं इस पर भी नहीं अप्लाई होगा क्योंकि काउंट फॉर्मूला केवल और केवल किसको गिनता है नंबर्स को गिनता है ठीक है तो देखो इसको भी अप्लाई करेंगे तो नहीं अप्लाई होगा है ना तो इस पर भी हम क्या लगाएंगे काउंट ए लगाएंगे तो यहाँ पे लिखिए C O U N T count ए ये काउंट ए हो गया काउंट ए लगाने के बाद अब इसको पूरा सेलेक्ट कर लीजिए और इसको बंद कीजिए और अब एंटर प्रेस कर दीजिए तो देखिए ग्यारह आ रहा है ना अब इसमें क्या करेंगे इसमें दोनों हैं ये कैसे होगा काउंट से होगा ना तो काउंट लगा लेते हैं C O U N T count आ गया अब यहां पर क्या करता हूं ऊपर से नीचे तक सेलेक्ट कर लेता हूं कोठो है ये गिनो तो ये ग्यारह है ग्यारह आना चाहिए लेकिन ये दस आ रहा है कारण क्या है कि एक ठो इसमें ये वाला जो है ये टेक्स्ट फॉर्मेट में है ठीक है ये टेक्स्ट फॉर्मेट में है तो इसको अलग से हम यहाँ पर काउंट कर सकते हैं जैसे मान लो यहाँ पर लिख देंगे C O U N T count ए तो यहाँ पर ये काउंट ए जो है केवल टेक्स्ट को काउंट करेगा टेक्स्ट कितना है इसमें एक है तो एक एक बताएगा आंसर ये ग्यारह आ गया कारण क्या है क्योंकि ये जो काउंट ए फॉर्मूला है सिर्फ टेक्स्ट को नहीं काउंट करता है किसको किसको काउंट करता है टेक्स्ट को और नंबर्स को दोनों को काउंट कर देता है ये फायदा है काउंट ए लगाने का ठीक है ना अब देखो अगर मान लो कि बीच बीच में से ये देखो ये नाम डिलीट कर दिया यहाँ से ये डिलीट कर दिए यहाँ से ये डिलीट कर दिए तो अभी देखो ये क्या हो रहा है यहाँ पे ये घट गया लेकिन यहाँ पे एक और फॉर्मूला होता है ब्लैंक का तो काउंट ब्लैंक लगाओ काउंट ब्लैंक तो देखो ये काउंट ब्लैंक ये क्या करेगा खाली जो खाली वाला कॉलम है जिसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है उसी को गिनेगा देखो यहां तक ले लिए ब्रैकेट को क्लोज किए एंटर किए तो देखो खाली गिन करके एक बता रहा है कि एक ठो खाली है है ना तो ये काउंट ब्लैंक है ठीक है ना समझ में आ रहा है कि नहीं